tumemwondoa kwenye nafasi ya incharge, lakini yuko kazini, si ndio? Unafanyaje kazi namna hii? Unasubiri ripoti, lakini mtu huyu sanaweza kaharibu na ushahidi. Kiongozi wa ngazi hii na responsible kwenye first team simu mpaka asubuhi. Simu ya rais iko oni masaa 24. Simu ya mimi mtumishi wake iko on 24 hours, ila huyu mkubwa wa fast yeye amezima simu. Mkuu wa polisi wapi? RPC, wewe umekuja lini? Hebu wachukue hawa kwanza, watusaidie uchunguzi, usiwaache huko mtaani. Eh, chukua huyu bwana David Kisanga sijui na huyu mwingine anaitwa nani, huyu aliyekuwa na funguo eh? Eh, Sofia mwezi mpya msiwache wanazurura zurura huko, sisi tumepoteza mali. Na very clearly hapa kuna shida, kuna collusion, mpaka wawe clear. Yaani tunachezea mali ya Watanzania hivi.